मौसम बदल बदल दे मिले वाला तरीका कि मौसम बदल बदल दे मिले वाला तरीका एक करे जहिया ना दिखाई